Essa era uma dona de casa comum. Mas depois do que aconteceu com ela nunca mais será a mesma. Mas até quando? O que é o tempo? O que é o destino? O que é o futuro? legais. Saiba mais em m10livro.com.br